考上大学是大部分高中生的大事，虽然说是大事，大部分人却对该读哪间学校、哪个系所不是很了解。曾也是高中生的我们，希望让更多的高中生认识大学、体验大学，在五天四夜中将带给你们各式各样的课程，了解系所实际所学，丰富的体验活动和内涵，体验大学生活的多才多姿。 第二届大学体验营，欢迎你的加入。